有仙使助阵，定能击溃柳家。逐利伤人，恩怨不分，谁也不许离开这儿！徒儿，我不该将你那魔道秘法。万寿不现世，想来迷神图卷也在那蓝风手中。 果真是万寿佛。此等境界与羽皇为敌，真可谓以卵击石。不知何时才能了结此事，去找寻狒狒和小黑。